Tô sendo atacado. Eu vou atrás da Maria. Maria gostosa. Meu Deus, me pegaram por trás. Ai gente, cadê o pauzudo bem, sou criança, mas meu alto tá não gente, quase matei. Né? Ah, não. O mouse tá muito ruim, meu Deus do céu. Meu Deus, é <laughs> bem o, o outro pulando igual uma perereca. Ai, de outro Aí ele veio pegar gostoso também. Ah! <laughs> é amigo, eu não sei quem é amigo. Meu mouse tá muito ruim, gente. E meu teclado também. Por isso que eu tô assim. letra B, eles também. Oh! <laughs> Mentira. Não vem na hora que acaba a luta. 20 minutos também. Porque troca de time. Aí é 10 minutos pra cada um. Aí então tá bom. Entendeu? É na hora que, que eu consegui matar o meu. Acaba. É Nossa. Porque aqui, ó, o áudio tá ruim. O, o teclado tá ruim, você não compra. Uhum. Você é filho da puta. Uhum. É. Hum. Agora eu tô com vontade de falar essa medo. Manda um beijo pra ele. Tá, o jeito é sempre Manda um beijo pra primeira. Você. Você Aí joga.